selain mengerti teori bagaimana membuat rangkaiannya, yang penting itu kita juga harus memahami, mengerti karakter daripada si uh, materi itu, ya. Maka dari itu saya sebut merangkai irigasi buta itu moving meditation. Karena apa? Karena kita harus satu-satu mengamati bagaimana dia bagusnya, jatuhnya kemana, ke kiri atau ke kanan, menghadapnya kemana, bukan hanya satu materi aja, tetapi harus mencari materi-materi lain untuk menggabungkannya. Jadi ini saya sudah kasih kawat dulu ya, dan kasih floral tape. Nah, kita taruh dia di sini, si Erasmusnya. Kemudian saya ada dua Erasmusnya. melihat bagusnya dia di mana di depan atau di belakang kemana maunya jatuhnya bagusnya di mana kita harus rekam-rekam dulu itu yang kita sebut moving meditation itu itu sudah dapat saya harus ikat supaya dia lebih mantap jadi perlu ketenangan ada kenikmatan sendiri merangkainya kita pilih-pilih bahan ini cocok enggak kemana jatuhnya bagusnya ke depankah, ke belakangkah, arahnya kemana Selain itu juga kita harus kawatin satu persatu, lalu ditekuk, tekukannya ditaruhnya di mana. Nah, itu yang itu yang serunya di situ. Jadi menangkapnya ini bisa memakan waktu lumayan, ya. Bisa karena kita benar-benar mencari kemana dia bagusnya. Kita harus mencari uh, sesuatu yang tidak diucapkan oleh materi kita. Kita harus mendengarkan sesuatu yang tidak diucapkan. Kemana dia bagusnya, arahnya kemana. Ya, jadi kita harus melihat-lihat satu materi ini yang bagusnya lagi kemana. Lalu apa lagi yang kita mau kombinasikan ke dia, ini cocok apa enggak, daun ini cocok saya taruh di sini apa taruh di belakang atau taruh di depan jadi memang satu-satu materi itu harus kita perhatikan seperti ini ada bromelia di sini cantik sekali dia melengkung tuh warnanya pun serasi dengan dia jadi saya mesti reka-reka kemana dia bagusnya maunya dia kemana itu yang kita sebut moving meditation. Jadi satu materi dengan materi yang lain itu harus bisa memperlihatkan uh, karakternya, bisa kerjasama, bisa menjadi suatu keharmonisan. Ya, jadi benar-benar kita harus melihat, mencoba-coba, nggak bisa sekaligus. Ya, untuk rangkaian dikasih putar ini, tidak bisa kita desain sebelumnya ya kita mau pakai ranting yang melengkung begini nggak bisa karena ranting yang melengkung ini kalau kita dapat itu belum tentu cocok jadi lebih cocok misalnya arahnya ke sana nggak bisa kita paksa ya jadi kita harus mengikuti kita punya bahan kemana dia bagusnya lalu kita cari-cari kita punya stok bahannya yang mana yang cocok kita belajar melihat keindahan si materi itu, ciptaan yang di atas begitu indahnya, itu kita hayati, kita admire dia, dan kita cari pasangannya supaya menjadi hasil yang bagus. Selamat bertemu kembali dengan Lucy Wahyudi. Hari ini saya mau memperkenalkan Rika Simputai dengan judul moving meditation. Kenapa saya sebut moving meditation? Coba kita simak nanti. Bahan-bahan yang saya pakai hari ini adalah Eremurus, Carnation, di sini ada ranting jeruk, lalu ada heliconia, ada daun iris, ada daun ruskus, ada kalatea, ada heliconia, di sini ada bunga krisan, bunga justisia, ada daun ini ada daun apa nih? Daun pilo, di sini ada Bromelia. Nah, ranting ini mohon maaf saya belum begitu tahu namanya karena saya ambil dari kebun ya nah kenapa saya sebut moving meditation karena untuk membuat reka ini kita harus mengamati, mencari sesuatu yang tidak diucapkan oleh bahan ini tetapi menjadi indahnya tuh kemana ya misalnya pertama nih saya targetnya si Erin Murus dulu lalu setelah Erin Murus saya pasang ranting yang ini karena menurut saya antara hubungan antara si Erin Murus dengan ranting ini begitu uh, kuat ya jadi saling menunjang jadi si manusia yang indah ini lebih indah lagi ditunjang dengan si ranting yang ini. Nah, kita mencari satu satu satu persatu keindahannya itu, sehingga memang e, memerlukan waktu, ya. Bukannya rangkai ini bukannya tidak bisa cepat, tetapi memang nikmatnya itu kita mengamati satu persatu. Makanya itu ah, memerlukan waktu yang lumayan supaya kita juga lebih tenang mengerjakannya ya. Jadi <clears throat> di sini letak keasikannya merangkai kasih buta itu justru di situ ya. Kita harus benar-benar melihat, mengamati satu materi dengan yang materi dikomposisikan ini cantik apa enggak, bukannya ini kita langsung jadi saya harus merata-rata dulu mencari-cari banget yang ini cocok nggak nggak cocok kita nggak pakai cari lagi sampai dia menjadi cocok nah kesatuannya itu mulai dari wadahnya di sini saya lihat wadahnya ini ada motif yang agak melengkung itu kebetulan saya ada ranting ini jadi dia seperti mengikuti satu aliran gitu ya nah yang lain bahan-bahannya menjadi suatu keharmonisan ya jadi memang tujuannya itu kita merangkai Rika Simputa itu tujuan akhirnya itu mencari suatu keharmonisan nah karakter daripada si perangkai itu pegang peranan juga dari rangkaian ini karena apa? karena setiap perangkai itu mempunyai karakter yang berbeda ada orang yang suka misalnya ranting ini kemudian taruhnya berdiri tegak misalnya ada yang lebih suka lagi mentaruhnya di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan di belakang dan sebagainya itu tidak ada salahnya jadi itu memang uh, apa yang si perangkai sukanya ya cirinya dia itu jadi memang rangkaian dikasih buta ini tidak bisa dibuat dua yang sama karena masing-masing materi walaupun ya Erenus ini dengan ini sama tetapi karakter dia dengan karakter dia berbeda. Masing-masing punya sendiri. Kita lihat saja yang ini agak lurus uh, eh, lengkungnya ini berbeda dengan lengkungannya ini. Kalau di posisi kami ditukar, itu sudah berbeda feelnya itu sudah berbeda, ya. Maka itu hmm, di dalam rangkaian kita buta itu perangkainya itu karakter dari perangkainya itu itu akan terlihat di dalam suatu rangkaian itu. Jadi dia benar-benar personal sekali karena rasa setiap rangkai tentu berbeda. Begitu pula setiap materi juga berbeda. Ya, jadi memang dikasih Putai itu adalah rangkaian yang menjadi kebanggaan member daripada Ikenobo karena memang di situ selain memang sulit tetapi juga di situ kita benar-benar harus mempelajari, punya, bisa berdialog dengan materi kita. Ya, jadi begitulah dikasih putai hari ini. Jika suka dengan rangkaian saya, silahkan share, like, dan subscribe. Terima kasih.